ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati e ben arrivati ai nuovi iscritti ovviamente. Oggi vi voglio parlare di un'erbetta mm, eh, della quale ne siete già a conoscenza eh, se siete iscritti alla newsletter sul mio blog Uh, ma uh, se non ne siete a conoscenza oggi conoscerete il sidr, uh, conosciuto anche come Zizifus jujuba. È un'erbetta particolarissima, eh, a me piace tantissimo perché è molto versatile, è un'erbetta lavante e purificante sia per la pelle che per i capelli. Ha questo aspetto verdastro, è una polvere dal colore verdastro, è molto molto fine come eh, texture, sembra quasi mh, mm, eh, talco, ed è ottenuta dalle foglie di questo albero da frutto, conosciuto anche come dattero cin cinese, se non sbaglio sì, e anche come giugiola è un mm, polvere che è ottima per sostituire lo shampoo tradizionale, quindi possiamo utilizzarla così come la vedete aggiungendo solo dell'acqua per lavare i nostri capelli. È veramente un'alternativa naturale e molto delicata sia per lavare i nostri capelli ma soprattutto anche per far scaricare meno il colore delle erbe tintorie e vi dirò di più aiuta su qualche chioma a fissare il colore del catame dell'indigo quindi se volete lavare i capelli in modo naturale, in modo delicato, e se volete anche fissare le erbe tintorie, dovreste comunque considerare eh, questa erbetta, almeno dargli una chance e provarla sui vostri capelli. Ma vediamo da, da cosa proviene questa, questa polverina, praticamente sono le foglie di questo arbusto che vengono essiccate e polverizzate perché insomma utilizzano le foglie perché le foglie sono ricche in saponine in mucilagini e eh, flavonoidi in tannini sono ricche in um, <clears throat> minerali e anche in tantissime vitamine mi piace tantissimo di questa erbetta come vi dicevo è che è un'erbetta versatile perché può essere utilizzato non solo come impacco eh, lavante e mm, purificante sulla nostra pelle e sui capelli ma può essere utilizzato anche come impacco idratante grazie alle mucillagini che sono appunto presenti dentro, um, dentro questa polverina ma um, anche come impacco volumizzante come impacco condizionante è veramente um, ottima anche sulle pelli miste o sulle pelli eh, grasse come eh, proprio maschera viso uh, ma uh, vediamo come uh, si prepara per poterla utilizzarla sui nostri capelli e poi ne parleremo anche dei benefici ovviamente discorso di coerenza anche con il soggetto del video di oggi eh, ho lavato i capelli prima di fare questo video con la polvere di cider proprio per farvi vedere come vengono devo dire che a me piacciono tantissimo perché sono veramente si sentono molto più corposi oggi li ho lasciati anche eh, naturali come sono mh, mm, lisci i miei capelli di loro e, ehm, devo dire che mi piace tantissimo eh, l'ho lasciata praticamente la pastella in posa all'incirca 10 minuti sia sulle lunghezze che sulla cute per purificare la cute e sulle lunghezze per farle idratare un po' dalle mucilagini ma eh, mm, il tempo di posa può variare veramente eh, da 10 minuti a mezz'ora dipende dal tempo che avete a disposizione eh, come vedete è facile da prepararla perché veramente eh, mm, abbiamo la polvere che bastano eh, per la mia lunghezza sono bastate 3 eh, cucchiai pieni di polvere ai quali ho aggiunto all'incirca 100 g di acqua. quindi a tutti gli effetti può sostituire lo shampoo tradizionale ovviamente non dovete aspettarvi la schiuma e praticamente la sensazione che avrete è come spalmarsi le erbe tintorie in testa praticamente è quella la consistenza però se voi la distribuite bene, la massaggiate e la distribuite anche sulle lunghezze vedrete che il risultato è strepitoso io avevo i capelli non lavati da 4-5 giorni e vi dico guardate questo è il risultato solo con la polvere di Steeder e devo dire che mi piace tantissimo eh, il volume ma anche proprio proprio la corposità che mi ha lasciato ovvio mh, mm, sta a voi decidere in base alla tipologia di capelli che avete se necessitate o meno di distribuire anche dello, del balsamo sulle lunghezze i miei essendo lunghi per poterli pettinare ho utilizzato anche una noce di balsamo e ho fatto ovviamente anche il um, risciacquo acido eh, del quale già vi ho parlato, se non, eh, se non sapete di cosa parlo vi lascio comunque il link nell'info box del video. Tornando ai benefici per i capelli, diciamo che ehm, quello che più mi piace di questa erbetta curativa è il fatto che li lava in modo davvero delicato ed è un'erbetta che appunto quando distribuita sulla cute eh, svolge anche un'azione purificante, anche è ottima come lavaggio per i capelli grassi perché aiuta a sebon eh, regolarizzare la produzione di sebo, eh, idrata e condiziona i capelli grazie alle mucilagini che sono presenti, eh, combatte la forfora, ehm, promuove la salute del cuoio capelluto, eh, rivitalizza i capelli trattati chimicamente, eh, lascia i capelli vigorosi e mm, rinforzati, soprattutto i capelli che sono sfibrati e eh, fragili. E, ehm, non, eh, non, come ultima cosa aiuta a fissare le erbe tintorie aiuta a fissare, eh, a fissare le erbe tintorie sia quando utilizzato come shampoo quindi eh, utilizzato come alternativa vegetale per lavare i capelli ma anche come eh, addizionato nel mix tintorio ad un massimo del 10-15% con il katam oppure proprio nel mix tintorio eh, l'ausonia katam invece della cassia possiamo utilizzare il cedar ma come vi dicevo ad un massimo di 10-15% nel mix perché ha un pH acido e come sapete il katam e l'indigo amano gli ambienti alcalini quindi non vanno molto molto d'accordo Per quanto riguarda invece i benefici per la pelle è ottima come maschera viso eh, lasciata per al massimo 15 minuti eh, perché è ottima perché eh, appunto svolge un'azione purificante ed astringente e già questo ci dice che è ottima eh, come maschera per le peli acneiche, per le peli miste, per le peli grasse e aiuta anche a combattere le, la psoriasi e le dermatiti. Io l'amo davvero perché eh, l'Enisher Cuoio Capelluto eh, soffrendo di dermatite è veramente una coccola che va assolutamente fatta con costanza abbastanza eh, anche perché ehm, eh, anche per l'effetto astringente che svolge avendo io un teno misto um, un'unica ultima cosa che ci tengo a dire è un'erbetta neutra quindi non ha una molecola tintoria e si può utilizzare tranquillamente su tutte le tipologie di capelli Un'unica uh, accortezza dovete però uh, fare nel caso dei capelli uh, biondi molto chiari o biondi decolorati, perché come sapete ogni eh, capello è un mondo a sé e reagisce in modo diverso quindi per ovviare a sorprese spiacevoli mi raccomando eh, se avete questa tipologia di capello quindi mi ripeto capello chiaro, eh, biondo molto chiaro oppure un capello eh, decolorato fate un test di prova prima su una ciocca per evitare insomma poi dopo una tragedia Ecco, mi fermo qui e spero di avervi dato um, un'infarinatura veloce di questa erbetta, di avervi fatto incuriosire abbastanza da volerla provare. Io um, non posso più farne a meno, la adoro assieme anche alla farina di ceci, come impacco anche assieme al metti, è veramente un must have. Vi saluto, ci vediamo nel prossimo tutorial, mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un like sotto e assolutamente condividetelo con le vostre amiche e con la vostra famiglia. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo tutorial, ciao!